řekneme jednu takovou, takový příběh, vlastně je to taková usměvavá krádež. Co se konkrétně stalo? Řekneme si už za chvíli. Maroon 5